ni rahisi kupata virusi vya korona. Isipokaguliwa, COVID-19 inaweza kuenea kwa haraka kwa umati. Kufuatilia waliotagusana hutambua watu ambao huenda walikaribiana na mtu aliyeambukizwa. Inasaidia kuzuia hao waliotagusana kueneza virusi hivi. Mtu aliye na COVID-19 anaweza kuambukiza watu wengine siku mbili kabla kuonyesha dalili zozote za ugonjwa huu. Kisha anaweza kukosa kuambukiza kwa siku kumi na nne baada ya dalili kuonekana. Watu wengine huenda wasionyeshe dalili lakini bado wanaweza kuambukiza katika kipindi hicho. Amara anafuatilia waliotagusana. Amefundishwa na mamlaka ya afya katika eneo yake. Anawahoji wagonjwa waliothibitishwa kuwa na COVID-19. Huwa anavaa mavazi yake ya kinga ya kibinafsi na kukaa mbali na watu wengine. Anachukua anwani ya mawasiliano ya kila mtu ambaye huenda mgonjwa huyu ametagusana naye akiwa na uwezo wa kuambukiza. Kutagusana kwa karibu ni yeyote ambaye amekuwa karibu na mgonjwa kwa mita mbili kwa dakika kumi na tano au zaidi. Kisha Amara huwasiliana na kila mmoja kwa simu au ana kwa ana kuarifu kuwa huenda wameambukizwa COVID-19. Anaarifu kuwa wanahitaji kujitenga kibinafsi kwa siku kumi na nne ili kuzuia kueneza ugonjwa huu ikiwa wameambukizwa. Ili kulinda usiri wa mgonjwa na kuzuia lawama yoyote katika jamii yao, Amara huficha utambulisho wa watu walioambukizwa au ambao walikaribiana na mtu aliyeambukizwa virusi. Amara huambia aliyetagusana awasiliane na mamlaka ya afya ya eneo na kufuata maagizo ikiwa anaona dalili yoyote ya COVID-19. Dalili za kawaida hujumuisha homa au joto la juu, kikohozi kikavu kinachoendelea, uchovu au kuhisi vibaya. Amara huwasiliana na aliyetagusana kila siku kwa siku kumi na nne tangu siku ya mwisho kutagusana na mtu aliyeshukiwa au alithibitisha kuwa na virusi. Ikiwa aliyetagusana hajaonyesha dalili zozote baada ya siku kumi na nne, hayuko tena katika hatari ya kuwa na COVID-19 kutoka kwa mtagusano huo na naweza kuacha kuwa karantini. Hata hivyo, ni muhimu kwamba aendelee kujikinga na kuikinga jamii yake kwa kunawa mikono kwa sabuni na maji kwa angalau sekunde ishirini, kukaa mbali na watu wengine kwa mita moja hadi mbili, na kuvaa barakoa katika maeneo ya umma ikihitajika.